Depuis quelques mois, Société Générale et Coding Game travaillent ensemble à la création d'un jeu basé sur le Green IT. C'est faire en sorte que l'informatique ait le moins d'impact, c'est l'informatique durable. Chez Société Générale, le Green IT est une thématique importante parce qu'on a beaucoup d'IT et que pour faire tourner l'IT, ça demande beaucoup de ressources et qu'on va essayer de réduire notre empreinte carbone de manière à promouvoir l'idée du Green IT et d'en faire prendre conscience aux développeurs.